Also gehört haben wir schon früher in 42er Jahren, dass die Partisanen in der Gegend sich aufhalten. Aber der erste Kontakt war zu Ostern 43er Jahr, sind die ersten Partisanen gekommen und an die Tür bzw. Fenster geklopft. Äh, Mutter macht's auf. Die Partisanen sind da die, das äh, Herr des slowenischen Volkes. Wir werden wieder den Faschismus vernichten und ihr werdet wieder frei. Da waren wir schon in Verbindung, die haben gesungen, das Lied kann ich, ich werde nie ver, vergessen, solange dass ich erleben werde, als wir gesungen haben. Und eine Frau war mit, die hat Harmonika gehabt und wir waren sofort Freunde. Und nachher äh, mussten wir sie äh, unterstützen, jeden Tag ins Wald Essen tragen, abends sind sie wiederkommen und so weiter. Und so war der Widerstand organisiert und auch, das hat nachher, äh, wenn man, wenn man, war man immer stärker.